бит ударил Поднимаясь выше каждый час Ранили память, забывали обнять Но могли замять все, что не поймали О, а, и мы любовь упали Когда рубить ударил Пара любовью ударились танцы Пали любовью ударились станции. Проблемы муки Нам жали руки Запрещали быть честными хотели, чтоб все словно мы В любовь упали, когда беду дала ondas e vai mais. кореневые а, Не поймали, кто не понял, не поймали ли Не поймали, кто их нанял, а Не поймали дураки, не поймали выстрелы Или баф упали выше земли Ураки бандесы, ураки бандесы, Любовь и ударились, эм, эм, эм, любовь, э, э, э, любовь, любовь, любовь